Привет. Мне кажется, одним из наиболее интересных и интригующих терминов новой философии является неоматериализм. Ну, вообще, как понятие, а, а, неоматериализм появился в конце 90-х годов в работах э, Деланда и Рози э, Связан он с переосмыслением э, новой антологии то есть это не антология, э, существующая, устроенная на основании э, универсального э, знания и самоданной природы. Соответственно, нет никакого материализма в смысле горизонтной уходящей истины. Соответственно, неоматериализм мыслит ближнее пространство – между прежними оппозициями. То есть наделяю это ближнее пространство э, ценностью а, онтологической, материальной, а, соответственно, это отношения, это технологии, это а, идентификация, объективация. В общем, вся классическая линейка терминов переосмысляется Э, лишаясь оснований, но наделяясь э, процессуальной материализацией. И тогда оказывается, что э, некогда профанная ближняя реальность оказывается включена в нашу реальность онтологическим способом. И то, что мы, то, что наши знания а, неполны, и это главный эпистемологический кризис. Мы можем думать по-разному, и, в общем, вот, э, миры могут быть разные. Это, в общем, весело и как бы ни к чему не обязывающе. Это предыдущая парадигма 90-х, 80-х. Оборачивается прям другой этической конструкцией. Да, наши знания не полны, наша реальность в каком-то смысле пластична, процессуальна, подвешена без оснований, но она именно она создает наш мир. Это мир, в котором мы существуем со всей ответственностью. То есть, иначе говоря, это этическая такая установка, выраженная латуром, объекта дает сдачи. Да? Если наша реальность, наша антология дает нам сдачи, значит мы должны отнестись к ней с большей этической и неорационалистской ответственностью. То есть то, что мы имеем, это результат не самодавной природы, которая зла по отношению к нам или какой-то суверенной воли. Это э, следствие наших э, природокультурных э, а, организаций нашей реальности. И в данном случае дискурсивная, э, технологическая оказываются понятиями, э, выходящими, приводящими к материальности. То есть это новая онтология оказывается дискурсивно-материальной. А, там, не знаю, субъективно-объективно. То есть все классические оппозиции сводятся здесь в одно проблемное поле. И тогда э, а, так, э, довольно сильная, сильный вклад вот эту, в эту новую э, концепцию привносит э, вот, ну, э, рефлексия современных технологий. Да, мы действительно не имеем прямого знания э, реальности, природе, как она есть, но мы, мы всегда опосредованно. Мы можем быть опосредованы языком, какими-то математическими процедурами, как э, там, в классическом 17 веке, языком, как в 20 веке. Э, и то, и другое имеет свои логики. Но вот в наше э, новое технологическое время как бы языковые логики, математические логики объединяются. И при этом они объединяются Э, теряя свой изначально допустимый объект или э, некую рациональную модель языка. То есть язык превращается в фиксацию следа, а математика занимается не числами, а цифрами. То есть цифры – это арабское понятие как бы носички. То есть при помощи э, носичек мы можем а, артикулировать и вытаскивать в знание, в рациональность, в понимание то, что э, раньше терялось э, в осознании. То есть вот этот новый технологический язык, который фиксирует, измеряет нечто э, чрезвычайно мелкое, да, э, не уходящее от сознания, э, а, он вводит нас ту область, которая предполагалась самоданной. Это область э, эмоциональности, аффективности, телесности, природности. Таким образом, э, неоматериализм сдвигает, особенно в его феминистской версии, а, сдвигает онтологическую проблему из области суверенного властного – Э, метафизического э, знания в область э, природ, природно-биологически ближнего, но только у нас теперь нет ни природы, ни биологии. То есть все онтологическое, онтологическое поле теперь сдвинуто в ту область, которая была блокирована понятием самоданной природы. То есть мы способны сейчас осознать, что наши чувства неестественны, они дискурсивные, они дисциплинарные, они могут быть переосмыслены. Об этом говорит э, онтология эмоций. Э, что наша аффективная включенность не является э, природной, она является неким таким психокогнитивным дозированием. Об этом говорит э, эффективный диспозитив, который разрабатывает ну, Сары Ахмед. А, и таким э, наша повседневность не, э, нам не самоочевидна. Об этом говорят э, исследования и алгоритмы больших данных. И таким образом, вот как бы в фокусе новой философии – оказывается ближняя, профанная, э, пластичная и очень э, как бы онтологически, эмпирически достоверная. Да? Вот мы оказываемся в такой болезненной сфере э, эмпирической гиперполноты, э, которую мы не можем однозначно атрибутировать. И вот это вот ощущение а, мощного избытка и гибкости логики создает, создает интригу неоматериализма. Кроме того, мне очень интересно, что неоматериализм вот в такой концепции вдруг сразу отсылает нас к авангарду. И э, раннесоветскому э, авангарду, в смысле производственники, но ну, э, какие-то аналогии у меня есть э, с, и с махомарксизмом, и с теорией организации Богданова, и с теорией телесности Шпета, и с практиками авангарда. То есть это после революции начинается массовое переизобретение тела в авангардных театрах – в э, театрах художественной самодеятельности, появляется э, программа нового быта, нового э, человека, новой женщины. Как они могли появиться в классической антологии? Очевидно, что авангард был мощным поворотом вот такой неклассической, неоматериалистской антологии. И мы хорошо теперь, э, теперь мы можем, как бы э, собрав неоматериализм современной философской концепции и неоматериалистскую практику 20-х годов, мы оказываемся в очень интересном поле, в котором есть и теория, а 20-е а годы не очень хорошо себя понимали, они задавали эту э, срединную антологию неоматериалистского типа, которая все время в интерпретациях рассыпалась на классический старый материализм и трансцендентальный идеализм. Ну, и э, трудно было схватить, где, собственно, находится онтологическое предложение 20-х годов. Сейчас мы это видим. Но у нас сейчас недостаток опыта, а э, у 20-х годов и у классического авангарда опыта избыток. То есть получается очень интересная взаимная интерпретация. Вот, собственно, это меня больше всего и волнует.